जलता बुझता आशा का दीपक जलता बुझता आशा का दीपक मन के भीतर मन का हिचक जलता बुझता आशा का दीपक मन के भीतर मन का हिचक आओ थोड़ी सी हिम्मत आत्मसात करें हम आओ थोड़ी सी हिम्मत आत्मसात करें हम खुद ही खुद से बात करें खुद ही खुद से बात करें हम फैसलों पे टिकी काइयाँ फैसलों पे टिकी काइयाँ निगाहों पे जमीन धूल की काइयाँ आओ सब कुछ साफ करें खुद ही खुद से बात करें खुद ही खुद से